Hi, ich bin Thilo von den Dogspotters. Heute bei mir ist Danilo Lucamo von dem Film Lo que Queda en El Camino, bei dem eine junge Frau begleitet wird mit ihren vier Kindern auf dem Weg von Guatemala in die USA. Erstmal Dankeschön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke. Äh, und zuerst, wie seid ihr überhaupt auf diese Idee gekommen? So, Jakob hat also ähm, Human Rights Observer äh, gearbeitet und äh, er kennt sich ein bisschen mit der Situation in manchen Ländern in der Zentralamerika. Und als er gehört, dass es Caravana ausgeht und vom, so, zum Tijuana gekommen ist und so, äh, und äh, waren wir da so vor ein Monaten, um zu, die ganze Situation von Migranten, von der Karawane zu verstehen. Und dann haben wir uns entschieden, äh, zum Zoo, zum, äh, um Duda zu gehen und um dieses Karaw neues Karawane zu begleiten. Alles klar. Ähm, warum ist es denn genau Lilian geworden und nicht eine andere Person? Äh, wir wollen die äh, Realität kennenlernen, sozusagen. Und dann haben wir eigentlich mit mehreren Figuren so gedreht. Aber Lilian hat so eine, die Art und Weise, dass sie sich äh, vor der Kamera behält und die Beziehung, die wir gebaut haben mit den Familien, war so tief und so natürlich auch, dass äh, langsam hat sie eigentlich getrennt mit einer anderen Familie und sie war so eine seitliche Figur am Anfang, aber dann sie hat sich eigentlich in, in eine der, Hauptfig in der Hauptfigur entwickelt und bei Montage haben wir uns entschieden, dass eigentlich geht es nur um ihre Geschichte sozusagen. Wie habt ihr denn überhaupt ihr Vertrauen gewinnen können? Äh, ich meine, bei Caravana Reisen ist, äh, hilft alle Leute gegenseitig so viel. Äh, man macht nicht nur Film, ne? aber wir hatten auch so vor, äh, die Leute so in äh, tiefer Art und Weise zu betrachten. Und dann, ich glaube, wenn man so eine Ernsthaltung ähm, hat, äh, sieht man schon, wir, wir schlafen nicht so in Hotelzimmer oder haben so Auto und dann folgen die Karawane und gehen schlafen so in ein Zimmer. Wir eigentlich haben mit dem geschla geschlafen und äh, so in Parks, in Stadions und Sachen und auch in den Trucks äh, die Reise gemacht und so, dann äh, merkt man schon, dass was anderes als so News, die einfach so kommen und so eine Figur, ein Bild von dich äh, klauen und machen, was sie wollen. Ne? Das heißt dann ja, dass ihr den ganzen Weg gefilmt habt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, genau. Wie habt ihr das denn überhaupt logistisch organisiert mit dem ganzen Kameraequipment, die Kameras zu laden oder äh, Verpflegung? Ja, schlaft man nicht. <laughs> Einfach muss man, nur, wenn das Karawane, äh, so wir reisen mit der Karawane und dann gibt es viel interessante Gespräche, wenn man äh, einfach so sitzt oder äh, so ein bisschen so äh, sich wiederholt und dann, wenn sie schlafen gehen, <laughs> am meisten gehen wir so zu kümmern, wie kriegt man Strom, um Akku zu laden oder wie man äh, schon, äh, weiß ich nicht, ähm, die Karten so runterladen und alles. Das war sehr ermüdend. Und wir haben schon so in uns entschieden, dass in manchen äh, Momenten sollte der eine, die so Production Assistenz macht, dann fährt er schon mit dem Bus, weil so viel Equipment ist und so. Wir hatten so eine, auch nicht so viel, aber wir hatten so eine großes äh, Backpack und ein kleines mit Equipment für eine Person zu, zu, zu, zu mitnehmen. Das war schon viel. Okay, aber ah, was war denn dann so der emotionalste Moment äh, während der Reise für dich? ich ist sehr, gibt sehr viele emotionale Momente. Ich weiß nicht, eigentlich so verabschieden vom Sinn, äh, Reality, von vom seiner äh, Leben sozusagen, war sehr schwierig, aber <laughs> so am schwersten, also was sehr schwer war war bei den Wüste, weil wir hatten keine, äh, gar nichts zu essen, so konnten wir auch was nicht kaufen. Und wissen wir, wissen wir nicht, wie kann man nach vorne Hand ziehen. So, das, sehr, das war sehr schwer. Du hast ja gerade erzählt, wie schwierig und gefährlich das war. Hattet ihr oder Lilian und die Kinder an irgendeinem Punkt Todesangst? Todesangst? Ja, ja, schon. Bei, bei meine, meistens Lilian bei diesem Zug. Äh, mit den Kind, äh, mit den Kindern, also ist ich meine, ist ein Cargo-Zug, äh, ne? Ist vielleicht, so, wir, wir sind eigentlich Glück, dass es gab so eine, eine sicherer Wagen, wo sie eigentlich so irgendwie ähm, sicherer war. Also es gab so Borders und sowas, so Mauer, kleine Mauer, so. Aber manchmal äh, gibt es nicht und muss man einfach weiter, you know. Okay, wo lebt Lilian äh, und die anderen denn jetzt? Lilian ist eigentlich, ich meine, <laughs> das ist ein bisschen so ein Spoiler äh, für den Film, äh, so Spoiler-Disclaimer, <laughs> aber sie sind äh, bei Tijuana eigentlich, ähm, sie hat sich entschieden, in Mexiko Asyl zu bieten und nicht zu, in den USA zu gehen. Und das ist auch sehr, was wir schon vorstellen könnten und ist was äh, sehr interessant. Äh, wir zeigen nicht genau dieses Prozess im Film, aber sieht man schon, dass sie so Monate spät, später da ist. Ja, das klingt wirklich sehr, sehr, sehr interessant äh, und ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre tollen Antworten und Ihre Zeit. Ähm, falls ihr noch mehr wissen wollt und noch mehr Interviews sehen wollt von dem Dog Festival 2021, dann guckt doch mal bei unserem Dogspotters Blog vorbei. Tschüss.